да? Да, там хочу посмотреть, если там есть место нет. Винтоза. Э, сейчас покажу, сколько стоит вино и как его покупают. Ну, не вино, а ром. Hello, nice Please. Plastic, glass? Uh, plastic, plastic. Uh, free? Free. Free? Free. Uh, no, uh, zero five. What? А еще есть? Only one. Последний? Yes. Окей. Okay. А маленький? This. Стекло только? This? Да, только стекло такое, да? А тут сколько вообще? 180 грамм, да? 180. О. Они только в стекле бывают? Пластик не бывает no, маленький? Ладно, эти пока не буду брать. И три, три Imperial Blue. Три. Три. А, сейчас я вам покажу, сколько стоит. 0,5. 116, 66, но, наверное, сокруглить 120 будет. 0,7, 175. И империал, это виски. Крутые, хорошие виски, да? Yes. Ну, мы пробовали здесь уже. Все 42,8 градусов. Что? Они, до... Они дороже? Эти 300, а эти? О, а эти 220. Зачем мне за 300 даешь? А эти 220 рупий. То есть вот это что касается алкоголя. Скурим полную противоположность. Китай. Скидку сделаешь? Как оно там? Э, free? <laughs> Sale? Дисконт. Discount. My friend, no discount. No ну, discount. Ну, понятно, fix price. Что там? что, не хорошая, да, цена? А? Хорошая э, Вообще отлично. Ну что там, 175 рублей, 0,75. Не, мы берем уже. Здесь, да? Да, не, она фиксирована цена. А. То есть они не могут продавать дороже. Там. 1000 free, 1000 free cover. No, no, 20. Я понял, короче. My friend, no ну, Я уже к вечеру заговариваться начал. Ты тоже устал? А, 20. Ну? Ну, no. no, no. Чем этот А Нет. Одно место меняем, смотрят доллары, В другое месте приносим рупии, смотрят рупии, не потеряли. такие цены. Сезон 18-19. А это? Okay, okay. No problem. Thank you very much. Друзья, надеюсь, вам такое видео. Вот такие они везде стоят, буквально через каждые 50 метров. Так что покупайте пейте и берегите свое здоровье. Все, пока.